Este, yo creo que el nombre de Tribular Band describe muy bien a la banda, porque somos tres integrantes, somos un power trio, la combinación perfecta del rock and roll. Bajo, batería y guitarra. Eh, el nombre emula lo que son las motocicletas de tres llantas. Cada llanta es importante para el vehículo, como nosotros, cada integrante es importante para, para la banda. Entonces, Power Trio, tratamos, tenemos mucha influencia de aquellos Power Trios legendarios como CC Top, como Cream, como Motorhead, este, entonces es la base del rock and roll, esos tres instrumentos. Tribular Band empieza en agosto del 2010, juntándonos en casa de Davo, Pepo, Davo y yo, con la intención de crear nuestro propio material orientado al rock and roll y pues, pasar un rato chido, ¿no? Haciendo carne asada, echando cheve, pues ya tenemos tres años juntándonos una vez a la semana. Ensayamos carne asada, cheves y pues está con madre, rock and roll. La música que tocamos es 100% rock and roll. No estamos siguiendo ninguna corriente nueva, simplemente tocamos el rock and roll que a todos nos gusta, ese rock and roll de los 70s y 80s. Cualquiera de nosotros puede llegar con un riff y empezamos a llamear, y así han salido muy buenas rolas, pero en sí estamos enfocados al riff y a esa tonada específica que te hace rockear y mover la cabeza. Bueno, Tribular Van ha tocado aquí en Monterrey en bares iconos de la ciudad como es el Café Iguana, como es el Ibex. También hemos tocado en el Nachos y Gangas, en Woodstock Valle, en varias fiestas privadas, tocadas privadas. Y también hemos tocado en tocadas a beneficio, que lo cual se nos hace una muy buena oportunidad de aportar con nuestro rock and roll a una buena causa. Y también tuvimos la oportunidad en mayo del 2012 de tocar en el legendario Fitzgerald's en Houston, Texas, eh, llevando nuestro rock and roll al otro lado del Río Grande. El primer material de Tribular Band se llama Smoke Groove. Yo grabé guitarras y voces en el estudio de Abraham Madera, 528 Hertz estudio. Chingón, buena onda, ¿no? Este güey, ya sabes, llegas y pues, la caguamita, échate el cigarrito, otra caguama, vas entrando ahí en calor, empiezas a afinar liras. Usamos dos muy buenas liras, dos Gibson, este, ponchadonas, tres amplis, un Marshall, un Fender, un Line 6. Mezclamos todo, todo quedó, quedó, quedó chingón la mezcla de los instrumentos, de los aparatos efectos. Este güey muy buen coach, eh, muy, buen productor, ¿no? Sabe perfectamente cuándo hay que repetir tomas, cuándo hay que, cuándo hay que volver a hacer las cosas, este, cuándo queda chingón, ¿no? Está, estuvo, estuvo a toda madre, me sentí muy bien. Logramos al final un, sonido bien definido, pero a la vez fuerte, claro, y pues dándole matices chingones a, cada solo, a, cada acorde. Y pues nos gustó, nos gustó mucho, estuvo chingón. El bajo fue grabado también con madera en su estudio, sacando ese sonido adecuado para cada rola del disco, dándole ese punch y ese low end que cada canción necesita. Los tracks de batería los grabé en casa de, Davo y el enfoque era emular aquellas grabaciones de batería que hacía el legendario ingeniero de audio Glenn Jones, donde usaba solamente tres o cuatro micrófonos para poder obtener un sonido más orgánico de la batería y eso fue lo que tratamos de hacer Davo y yo al momento de grabar en su casa, que es el lugar también donde, donde ensayamos y queríamos capturar ese sonido orgánico eh, y al momento de ensayar lo queríamos llevar a la, cinta también. El proceso de grabación y mezcla se llevó a cabo también en, 528 Hz Studio de septiembre de 2012 a febrero del 2013, este, donde Madera pues, se, dio la tarea de, de llevar ese sonido fuerte de, las tocadas en vivo al, disco, ¿no? A plasmarlo en el, en el CD quedó muy chingón, quedó bueno. El proceso de masterizado fue a cargo de Sage Audio Studios en Nashville, Tennessee. Y este estudio ha trabajado con artistas locales de la escena del country, rock y rock sureño allá en Nashville. Y estamos muy a gusto con este proceso, con este producto final ya que la Master lleva a otro nivel la música, exalta la mezcla del, material y amplifica y le da más poder a cada detalle de cada canción, a cada rola. Este, en sí estuvo muy chido, una experiencia muy chida trabajar con, con willie Band. Este, es una banda que a mí en realidad me gusta bastante. Ahorita se están moviendo un buen y y, están volteando bastantes cabezas por la energía que, que tienen al tocar en vivo. Son tres compas y parecen seis, ¿no? sí suena, suena muy, muy grande y, pues con madre, la neta, está muy, muy chido poder trabajar con, bandas chidas y digo, ahora como Three Wheeler Band, pues qué mejor, ¿no? Esperamos les guste el material. Queremos agradecer a toda la banda que estuvo involucrada. Esmeralda con las fotos de la portada, Melody, este, la modelo de la, de la portada, arroba Tropicana Co, el diseñador de nuestro logo, de, diseñador de todo, el, todo el arte del disco. A la gente de Nashville que se aventó la, la masterizada, a los que nos hicieron la maquilada en New Jersey, toda la banda, a todos ustedes por estar aquí esta noche, chingón, muchas gracias, esperemos que les lata bien cabrón. Bueno, raza, Recuerden seguirnos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el Rock and Roll. Pues muchas gracias a todos por su apoyo. Esperemos que les guste esta presentación y que les guste el material y que lo disfruten con una muy buena carne asada con sus brothers. Salud.